abapasitoro birirwa baserera ndabashyira mu nsengero bayobore babwirize bahembwe nibyo tugomba gukora ega sapoti imana yatanga mu myaka itanu yanayitanga mu mwaka umwe ntibampaye akazi narize twebwe akazi turakiha muri iki gihugu eh, ndarwana iyo uri umujeni urabyuka mu gitondo ugatigita ugatigita ukarwana isi ni sitade isi ni sitade muri sitade rero buri muntu wese agomba kureba mu rushundura bareba ah, mu rushundura ndatera mu rushundura ruranyeganyeza ntabwo ndyama ntabonye insinzi ntabwo nemera gukena ntabwo nemera gusuzugurwa ntabwo nemerwa kubaho nabi ndashaka impinduka Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose Aziya, Australia, Uburayi ndetse n'ahandi hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda niba utanumva ikinyarwanda burya ubuhanuzi ururimi rwose rwazamo hari abantu barwumva Apostle siko bimeze ra eh turashimira Imana ah, uh, tugiye gutangira udusengera Imana uh, uh, usenga imana kugira uyu mwaka tugiye gutangiramo umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri tujya kujya mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu tugiye gutangira kino kiganiro dusengera imana kugira dutangirane n'amavuta mashyashya mana turagushimira imbaraga zawe nyinshi twizereramo zidukoresha kandi dutuyemo ibintu birahinduka ibindi biratsindwa ariko zo zizahora zitsinda iteka zifite ububasha ku bintu n'abantu kuko twazishingikirijeho turakomera kandi abazizi neza bazakomera kandi bakoreshwa n'iby'ubutwari umuntu wese uza kumva iki kiganiro aze kumva imbaraga zawe yandure confidence zimutere gukira zimutere kubohoka zimutere kuva mu bwiza yinjire mu bundi bwiza turatura ko imbaraga z'imana zigiye gukora imirimo zigakora ibitangaza abantu bakagira icyo bumva n'icyo bunguka mu izina rya yesu amen apotre joseph uyu munsi niwe tugiye kubana muri kino kiganiro cyacu gisoza umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri tugiye mu mwaka wa makumyabiri na gatatu hari ibyiza byinshi hari ibitangaza abantu bagiye kubona hari abagiye kwakira gukira muri uno mwaka tugiye gutangira ibyashize babirenze amaso tugiye gutumbera ibintu bishyashya ah, ah, hari amwe mu magambo y'ubuhanuzi cyangwa amwe mu magambo yo kwaturira ku bantu uyu munsi tugiye kwakira rero niba utarakoze subscribe kuri yongo tv no kuri isezerano tv kora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi apotre yongo iki kintu wateguriye abantu basanzwe bagukurikira basanzwe bagukunda ndetse n'abantu bashyashya bagiye kubona kino kiganiro cyawe icyo dutegurira abantu tubwira abantu mu mpera z'uyu mwaka imana y'uyu mwaka ni nayo mana y'umwaka winjiyemo twinjiyemo iracyari ya mana yo ntabwo yahindutse ntigira imyaka ahubwo ihora ari yayindi hari abantu rero baba baguye bakavuga bati kuko uyu mwaka ntashubijwe uriya nayo akarangiza umwaka yihebye acitse intege turashaka abandure confidence confidence bandura ni izihe ni ukumva ko imbere ibintu bigomba kuba ko bigomba gukurwa ni ukumva ko imbere ibintu bigomba gukorwa kandi bigomba guhinduka bakumva ko imbere nyine hano hari ibintu bigiye kubaho abantu bitega iki muri uno mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu hmm? abantu bitega iki muri uno mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu muri mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu icyo abantu bitega ni icyo bizeye hmm. nawe ubwawe wakubaza ngo witega iki hmm. icyo wizeye utashyizeho akishoni purani y'ibyo uzakora ntacyakorwa ariko hari igihe uyishyiraho bikanga inde hari igihe uyishyiraho bikanga oya ntabwo uvuga ngo uyishyiraho bikanga banza uyishyireho icya mbere gikeneye ni uko ushyiraho iyo purani yawe ushyiraho iyo purani yawe wamara gushyiraho iyo purani yawe ukarwanira ibyo washyizeho ega umuntu agomba guhora mu ntambara zo kurwana uko narwanaga muri uyu mwaka nzongera imbaraga zo kurwana confidence nari mfite muri uyu mwaka ndongera confidence iyerekwa nari mfite muri uyu mwaka nzongera iyerekwa umwaka ntuje ngo nsubire inyuma ngo kwizera kwanjye gusubire inyuma confidence zanjye zisubire inyuma ahubwo uraje kugira ngo natake ibyo nakoze muri uyu mwaka nzabikora mu mwaka ngiye kwinjiramo ibyo ngerageje bikanga noneho ngiye kubikora bikunde ibyo nibyo byo bita kwizera hmm? ni ngo ibidakozwe muri uyu mwaka ngiye kubikora aho ntushi aho nagejeje ku byo ngomba kugeraho ngiye kuhagera nuzana rero imyumvire ngo byanze byananiwe ayidigiri mini digi sibyo uko nakoraga niko ngiye gukora ibyo nizengiye kubishyira mu bikorwa abantu bazakira hari abantu hari ubuhanuzi uvuga ngo uyu mwaka uzaba mubi uyu mwaka uzaba mubi ngo ibintu ntibizagira gute ngo imvura izanyagira abantu ngo ubukene buzaba abo gukena bagomba gukena abo guhomba bagomba guhomba abafite iyerekwa rito rigomba gusinzira ngewe uyu mwaka ngiye kwinjiramo ni umwaka wo gutera imbere ni umwaka wo kwaguka ni umwaka wo kwakira ni umwaka wo kuva mu bwiza nkinjira mu bundi ni umwaka wo gushinga bizinesi nawe uri gukora iki kiganiro ni umwaka wo kuva mu gutsindwa ukinjira mu gutsinda ni umwaka wo gukura amaboko mu mifuka ugakora ni umwaka wo kugira ibintu usengera bifatika ni umwaka wo kwizera ibifatika nutangiraho ngo byaranze uyu mwaka n'undi bisanga uyu mwaka ntibyakunze no no no uyu mwaka sinarongowe niba utararongwa turakuye mwaka koresha akanwa kawe uyu mwaka uzarungurwa niba warakoze bikanga koresha akanwa kawe uyu mwaka uzakura bigende niba waragerageje ntibikunde ntibikunde uyu mwaka agerageza ugira ibintu ukora ugira ibintu utangira ubyizere mm. bikoreke mm. Eh. abantu batagira kwizera se n'ubundi ko harimo abantu benshi batagira kwizera ariko tukabona bakora ibintu bikagenda neza hmm? eh. abatagira kwizera ntabwo ibintu abantu bazabikora kuko bizeye hmm. hari abadasenga hari ukwizerwa kuzanwa no kumva hmm. kumva ijambo ry'imana hari ukwizera kuzanwa na kofidensi wumvise nkanjye mfite ukwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'imana mfite ukwizera kuzanwa n'imbaraga z'amasengesho y'iminsi nsenga mfite no kwizera kuzanwa kuzana na confidence za karemano na remano mm. ah, fata confidence rero ahantu hafite confidence hati uyu muntu afite confidence zimwe bajya babyita ngo ni ukwiyemera mm. ah, ngo ni ukwiyemera hari ukwiyemera bya gisongare eh. hari no kwiyemera kwa confidence mm. kwiyemera ukavuga uti yewe sinshobora kugura imodoka mbi kandi udafite n'ifaranga nayo mm. kuko wiyemeye utanasenga azayigura mm. hari uvuga ngo yewe sinshobora kurongorwa n'umugabo w'umukene wumvise kandi nawe ukenye kuko wabyisetinzemo ukabyizera akakurongora hari ukwiyemera kuzanwa no kumva ijwi ry'imana njye numva ijwi ry'imana rivuga ngo ayidigire imini digi nzakomera nzagera kure ndi umutsinzi ndi umuneshi ndi umunyembaraga mfite kwizera mfite kwizera niyumvamo kumvira ko icyo natuye cyose kiba wonyine hadasohotse abapasitoro abapasitoro basohotse bari baje ngo mbaturiho kwizera mu ntangiriro z'uyu mwaka n'umunsi niwe nakira abapasitoro bambwira n'abashumba twaturiho confidence natwe tugire confidence tugire ibintu dukora bifatika tujye ibintu dukora bifatika niriwe nakira abacuruzi bambwira ngo twatureho kwizera natwe twacire confidence zihindura ibintu zihindura ibintu iyo niyo mikorere dukeneye ku mana nyuze hariya mu mujyi hano hari abanyamakuru benshi n'amakamera baramfata bati twatureho ibintu natwe watuye ibintu kuzashinga televiziyo ibaho watura ibintu kuzashinga bizinesi ziratangira watura ibintu yuko uzakomera turabibona ko wakomeye turabona uri kuvuga amakuru mu gihugu hose uri kubwiriza abantu uri gushinga ibikorwa uri gutanga akazi natwe twatureho nza uyu mwaka rero ni umwaka wo kwatura ibintu bikaba eh, kwatura ibintu bikaba ku wa gatatu nzatangiza amateraniro tugiye gukora polisi dutangiza amateraniro amateraniro mu rusengero hano ku gisozi dutangire dukubite twature dukubite abadayimoni dukubite abazimu tuzingura abazinzwe twature abantu ibitangaza biba abarwayi bakire biceraho kuri televiziyo y'igihugu cyiza abantu batega indege Nayo mavuta twebwe tugiye gukoreramo uyu mhm. mwaka rero ngewe ngiye noneho gukorera mu mavuta y'imana abantu bayabone ngiye gukora ibiterane ngiye guhanura ngiye kwatsa umuriro ngiye gukiza indwara mu izina rya yesu umuntu wese uvuga ngo byaranze ku gatatu duhure umuriro wake umuriro waka hmm. faya umuriro waka rero sinemere umuntu uvuga ngo ntibyakunda nta kigenda byaranze ntibishoboka mu kidashoboka havamo ibishoboka ahari ibibazo hari umushinga hareruya twebwe nitwe tugomba gufata igikombe baka tukagihindura amasoko biriya bavuga ngo tuzaba imitwe ntabwo tuzaba imiririzo turakena gute mu gihugu bakena bakira turabura amafaranga gute kandi amafaranga dufite amaboko abiri dufite amaboko abiri turagenda turi bazima no twikumva ko tuzatera imbere twagiye na hano dushobora gutera imbere mhm. nta mpamvu yo kujya imahanga uyu munsi turaza uh, gufashwamo na apotre joseph aze kuza kwatura umugisha ku rubyiruko akenshi nibwo ruba rufite puresha yo kuvuga ati turashaka gukira kuko ibintu byaranze mu by'ukuri ibintu byanze kuri wa undi wumva ko iyo wumva ko byanze biba byaranze byanga gute hari urubyiruko ruhembwa hari urubyiruko rufite amakampani hari ururi rwihimba imirimo rwahimbye imirimo nawe wahimbye umurimo wa cana ureba aho cana yawe ufite ureba yahimbye umurimo wa kamera yicaye kuri kamera ah, imirimo irahari imirimo yaburiye mhm. ntabwo imirimo yabuze Eh, tangiza nyakubahwa perezida wa repubulika iyo yagiye gusoza ingando z'abanyeshuri iz'abasirikare mu mwiherero w'intore arababwira ati intore yishakira ah, <laughs> intore ishaka ubutsinzi ishaka inzira ishaka inzira intore ishaka inzira igatobora igashaka ubutsinzi hmm. wumvise iyo abanyeshuri ati mwebwe murangije amashuri tubahanze amaso nimwihimbire imirimo mwikumva ko leta izabaha akazi gusa ahubwo muzafasha leta gukemura ibibazo by'akazi hmm. uyu mwaka rero ndafasha leta gukemura ibibazo by'akazi ndatanga akazi muri kofi shopu ndatanga akazi ku mahoteli ndatanga akazi kuri yongwe ndatanga akazi kuri radiyo ndatanga akazi amazi mu nsengero abapasitoro birirwa baserera ndabashyira mu nsengero bayobore babwirize bahembwe nibyo tugomba gukora eh, dufite ibikorwa byose biraza kuza kuba mu mwaka umwe ibyo bikorwa byose biraza gukemuka muri uno mwaka mu mwaka umwe birabuzwa n'iki kuba hmm. birabuzwa n'iki kuba mu mwaka umwe eh? ega sapoti imana yatanga mu myaka itanu yanayitanga mu mwaka umwe sapoti imana yatanga mu myaka itatu yanayitanga mu myaka ibiri hmm. ni uburenganzira dufite ububasha Eh? uyu munsi n'ubundi turaza kuza kwatura uh, umugisha mm. cyangwa imikorere cyangwa guhirwa ku urubyiruko rumwe na rumwe urabona ibintu by'umugani nk'uko natangiye mbivuga ibintu byaranze urubyiruko rurirwa rukora ibintu byaranze urahembwa amafaranga ukabona bibaye yanga ariko mm. harimo uh, zimwe mu nyigisho zagiye zivuga yuko habamo n'urundi ruhare rwo kuba urubyiruko rutumva ikintu cyo kuba rwatanga kimwe muri byo bunebwe ntibampaye akazi narize mm. twebwe akazi turakiha muri iki gihugu turakihimbira tukihe muri iki gihugu tugaha abandi ah, ibyo nibyo neme akazi ndagashushanya ngahimbe nzamuke mm. eh, ndarwana iyo uri umujeni urabyuka mu gitondo ugatigita mm. ugatigita ukarwana isi ni sitade isi ni sitade muri sitade rero buri muntu wese agomba kureba mu rushundura bareba mm. ah, mu rushundura ndatera mu rushundura ruranyeganyeza ntabwo ndyama ntabonye insinzi ntabwo nemera gukena ntabwo nemera gusuzugurwa ntabwo nemerwa kubaho nabi ndashaka impinduka mm. izo ni zo nzozi ndi kurota impinduka rero nshaka ndazigeraho gute nijya ubifite mu ruhare nijya ubikora nijya bireba nijya ubifite mu nshingano eh, none se apotre birashoboka yuko umuntu yakwaturaho umugisha n'ubundi ah, wari umwana wo kurimbuka cyangwa wari umwana wo kudatera imbere kuko bibiri isanzwe bivuga ngo uri umwana wo kurimbuka we ni umwana wo kudatera imbere umuntu wese muri kirisito yesu ni umukandida w'umugisha kuko imana yatanze umwana wayo w'ikinege yohani gatatu cumi na gatandatu kugira ngo umwizera wese atarimbuka paul yandikira abaroma ngo ubwo itimanye umwana umwana wayo ikamutanga ku bwacu mbese n'iki tuzabikenana izabura ite kumuduhana n'ibindi byose abakristo twahawe yesu tumuhabwa hamwe n'ibindi byose abakristo twahawe imigisha tuyihabwanwa n'ibindi byose gukena ni umugambi wa satani si umugambi w'imana umuntu ukurikira kino kiganiro ari buze kuza kwizera n'ubundi biragenda neza eh, ni ukwizera guhindura imyumvire ubukire ntabwo ari ya mafaranga dutunze ubukire ntabwo ari iduka ryawe ubukire ntabwo ari inzu yawe ubukire ntabwo ari etaje imodoka ugendamo ubukire ni ibitekerezo ufite bigiye kubyara ibindi bingana nk'ibyo ufite mm. eh, icyo jambo waryumvise gucira amafaranga ntabwo ari utunze ahubwo nawe ugiye kubona mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu inzu ntabwo ari iyo ufite ahubwo inzu niyo ugiye kubona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu itorero ntabwo ari iryo ufite ahubwo itorero ni ugiye gushinga muri uriya mwaka kofidensi z'ibyo ngiye gukora paul yashingaga itorero akarisigira abantu akarishyira ku muntu akarisigira irindi niba ufite bizinesi imwe izera iyindi niba ubwiriza gatanu ubwiriza karindwi hari imbere umuriro ugiye kwaka imana igiye gutanga umugisha naho rero abantu zivuga ngo murakenye ngo uyu mwaka hazabamo ubukene bwinshi ngo hazabamo inzara nta munsi inzara izaba mu rwanda duhunga igihugu tuzakibamo inzara tuzayirwanya imvura nitagwira igihe tuzavomera imyaka izuba niricana tuzasenga imvura niba nyinshi tuzacukura imigunguzi ubuhanuzi buvuga ngo murapfuye murashize karabaye imbere ntihabi Eh, ngo abantu bazafungwa nta munsi gereza zitazafungwa abantu nta munsi imanza zitazacibwa mm. nta n'umunsi polisi itazubahiriza umutekano mm. ibyo rero nzarimirira n'umunyabute ntiyihingira n'ubitekereza uzananirwa gukora ucika intege imbere ni heza ngomba gutanga umusanzu mu rubyiruko ah! urubyiruko dukeneye ni urubyiruko ruha abandi akazi bantu bazaguma bago nta kigenda ntibikunda nuko twatangiye byaranze abantu batwubakana nyarutarama batwubakana akagugu igihugu barakizenguruka byarakunze bizakunda ntabwo nzakena yesu yatwaye bukene bwanjye nta muvumo mfite yesu yankijije imivumo ngo byaranze ngo iwacu ntibikunda no no no kuba sogokuruza bitarakunze bivuga ko bitazakunda kuba nyine bivuga ko abana banjye bazakina no no no no umupira uridunda mu kibuga ntibateye mu rushundura agenda atera mu rushundura ntibakoze ngewe ndakora ntibaguze imodoka agenda zigura ntibazicuruje agenda acuruza imodoka leta iko kazi limitedi ndacuruza imodoka iwacu ntabacuruje imodoka ndacuruza imodoka ndakora ibihambaye Ah, abantu bagomba kwiyaminiya mu kibi havuyemo icyiza muri yongwe mubi havuyemo ibyiza muri yongwe uvuka mu bakene havuyemo umukire hagomba kuvamo umukire umbeshya abantu ngo narakize byaciyemo nadindira ahubwo ndi mu nzira yo gukira hari imbere bigiye gukura hmm? eh, umuntu n'ubundi hari igihe umuntu akora akagera mu myaka abona yuko icyizere cyamaze kuyoyoka hmm? icyizere ni ikihe se hmm. nta wivangwa imyaka imyaka yihe imyaka iyi umupira urakidunda mu kibuga hari igihe abantu hari igihe mu gihugu havumbutse korota korota urayizi mhm. eh? korota ni eh, amabuye niba ari amabuye niba ari igitaka simbizi byigeze kwaduka hano hano za gitarama n'ahantu abantu bari bakennye bajya guhinga bagasanga mu mirima yabo harimo korota eh. abantu barakira bagura amamodoka barazamuka igihugu kirahuru leta yabimenye abantu bakize kubera korota kubera iki wakwiyahura mu rugo iwawe wasanga harimo korota amafaranga wayatowe cyangwa umuzungu yayaguha cyangwa wayakorera rimwe ukayabona icyaha gikuru ni ugutakaza ibyiringiro ukagera ku rwego wiyahura wigunga ngo ntibikunda turabihinduza akanwa kacu turabihinduza gutangira imirimo iciriritse mito mitoya tugere ku mirimo ikomeye kuko nta kazi gatoya nubwo kaba kabyara magana atanu ari igihumbi gaca pe nta muntu urabona w'umukire wigeze ufata inote ngo ayiheheshe cyangwa yihanaguze ibyokere narangiza ayijugunye pesa ni pesa amafaranga ni amafaranga wowe urubyiruko rukinisha amafaranga ngo ni akazi kabi ngo ntiwakora akazi kabi nusonza uzagakora umuntu atangira nabi ejo akaba umukire umuntu atangira avuga bamusuzuguza ejo ijambo rigakomera ese ntabwo natangiye abana bangumva cyayunga ibyo kivuga Eh. none aka kanya urikitegerereza eh. oya n'abataraza bazaza n'abataraza bazaza kuko mfite covid mfite amaso abona icyizere ugikuraho kingana gutya pose confidence nyikura mu byo nanyuzemo narashonje numva uburyo inzara inzara imera nambaye ubusa numva uburyo kwambara uso bimera nashinze amatorero arananira kubera inzara n'ubukene menya uburyo bivunika wumvise ah, nashonjesheje abana barasonza mbona uburyo bibabaza nakodesheje inzu y'icyumba na saro numva uburyo agasuzuguro kamera ndavuga ngo ngiye kugaca ngacisha imbaraga z'amasengesho ngacisha imbaraga zo kwizera ngacisha imbaraga zo gukura amaboko mu mufuka ndakora ngacisha imbaraga zo kwa bataka none ni no kugaca ku bandi uyu munsi uraza kuza kwatura mm. natwe uratwatura umugisha yego nibyo tugomba gukora nibyo tugiye kwatura ku isi n'amahanga bakurikirira yongwe tv ntizica n'umuhagazeho imbere eh, kwatura biri mu kanwa kanjye ariko ntaranakwaturaho no renga kuba utariye inyama kuri nori ntabwo ari ikimenyetso cy'uko utazajya inyama kuba utaguze imyenda kuri bonane uteke hari izindi bonane zihari hari bonane nariraga abana ariko uyu mwaka ndawita ngo umwaka nkawurira izina hari noheli nagiye mburira amazina noheli eh. ariko uyu nguyu nawita izina nawita izina uri imbere nzawita izina ahubwo ingorane ni uko uyu mwaka aho usize waba ariho uzansanga ndasanga uzansanga ahandi ku rwego rwo hejuru nawe niba utari uzagusanga mu rwego rwo hejuru uzaba uri ku rwego rwo kubaga ikimasa ukagaburira umuryango wawe uzaba uri ku rwego rwo kugaburira abantu ayo niyo magambo tuza kwatura dutangira umwaka umwaka usize igihugu cy'u rwanda ariho ugisanga abanyarwanda twaba turi gusubira inyuma umwaka ariho usize aho usize amatorero yo mu gihugu ariho usize igihugu cya kiri gusubira inyuma umwaka w'insize mu iterambere umwaka w'insize mu bubyutse umwaka w'insize mu kwizera ugomba noneho kuzawusoza ngeze kuri sikari ndazamuka ndazamuka ndazamuka ndazamuka ntabwo ndi kumanuka hmm. nta no guteganya kumanuka oya niba ari umwaka ushoje uvuga ngo ndasubiye mu cyaro ngo ngaho genda nta kibazo n'umwaka ushoje uvuga ati noneho umugore sinamushobora reka ninjire mu buzima bwo kwibana waguye uzarushaho kukubera mubi bwira abana bawe ko bazarya bwira abana bawe ko baziga bwira isi ko igomba kugutinya bwira abadayimoni ko imana yaguhamagaye inzira zifunguka utibwira uyu munsi rero ndasengana n'abantu bari bunyumve bari bunyumve iki kiganiro muhite mugishyiraho ni ikiganiro kiri bonane muhite mugishyiraho kuko n'ikirenze saa yita za nijoro kiraba cyataye agaciro ni ikiganiro cyo kwinjiza abantu muri bonane sibyo abantu binjire muri bonane bafite confidence uvuga ngo satani warangerageje muri uyu mwaka uri imbere ni umwaka wanjye ukwezi kwa mbere ni kuzansiga ubusa kwa gatatu ni kuzansiga ubusa nurangiza ugira ibintu ubwira imana ubwire umugore uti mada nzakugaburira muri uyu mwaka ubwire ibigo by'ishuri wasebeyeho uta abanyeshuri banjye baziga neza winjire muri confidence imana imana ni umukire kandi irakiza ihindura amateka nawe kuri kurica yawe ubu uyu mwaka bazazamuka niba mpembwe amadolari ibihumbi bibiri bizaba ibihumbi cumi na bibiri uzamuka ube ngo nanjye ndajya ku rutonde rw'abantu bafite cano bafite imodoka bagendamo amamoto ugenda isuka n'agatebo ku ipera we niba utararongora uve ngo uyu mwaka ndarambagiza kandi ndarongora ni uko kwizera kumera iyo udafite ibintu uhanganye nabyo mu kwizera uba wagutakaje mpanganye no kugura ikibanza mpanganye mu kwizera no kugura inzu mpanganye mu kwizera no gukora ubukwe mpanganye mu kwizera no gushaka viza mpanganye mu kwizera no gushinga bizinesi mpanganye mu kwizera no kuvugurura inzu y'ababyeyi mpanganye mu kwizera yo gukura data na mama mu cyaro nkabazana i kigali ni ikihe kintu ugiye guhangana nacyo muri uyu mwaka ngo ngisengere wowe uri kunkurikira ibyo ni byo bita kwizera Eh, kwizera kudafite ibyo bikora bwo guteka ukarya kwizera byo kwambara ukamangamanga uko nta kwizera guhari kwizera ni ibintu wizeye uri kugundagurana nabyo ndashaka kuba iki ndashaka kugera aha isi ikagukurura nawe ukayisunika abadayimoni bakavuga ngo ntibikunda ukavuga ngo birakunda imbere ugasanga inzira zirafunze ugakubita igikuta kigasenyuka imbere ukumva ijwi rikuvuga ko bidakunda inyuma bigakunda ni uko kwizera dushaka mm. aposo eh, mbere y'uko dusengera abantu bakabohoka cyangwa bakakira muri uyu mwaka tugiye kujyamo ijambo rimwe ku nkuru yagiye iturendega mu minsi ishize yari yarini gahongayire mu gutwita ku rwego rwo hejuru nawe niba utari uzagusanga mu rwego rwe uzaba uri ku rwego rwo kubaga ikimasa ukagaburira umuryango wawe uzaba uri ku rwego rwo kugaburira abantu ayo niyo magambo tuza kwatura dutangira umwaka umwaka usize igihugu cy'u rwanda ariho ugisanga abanyarwanda twaba turi gusubira inyuma umwaka ariho usize aho usize amatorero yo mu gihugu ariho usize igihugu cya kiri gusubira inyuma umwaka w'insize mu iterambere umwaka w'insize mu bubyutse umwaka w'insize mu kwizera ugomba noneho kuzawusoza ngeze kuri sikari ndazamuka ndazamuka ndazamuka ndazamuka ntabwo ndi kumanuka hmm? nta no guteganya kumanuka oya niba ari umwaka ushoje uvuga ngo ndasubiye mu cyaro go ngaho genda nta kibazo ni umwaka ushoje uvuga ati noneho umugore sinamushobora reka ninjire mu buzima bwo kwibana waguye uzarushaho kukubera mubi bwira abana bawe ko bazarya bwira abana bawe ko baziga bwira isi ko igomba kugutinya bwira abadayimoni ko imana yaguhamagaye inzira zifunguka utibwira mm-hmm. uyu munsi rero ndasengana n'abantu bari bunyumve mm-hmm. bari bunyumve iki kiganiro muhite mugishyiraho ni ikiganiro kiri bonane muhite mugishyiraho kuko n'ikirenze saa yita za nijoro kiraba cyataye agaciro ni ikiganiro cyo kwinjiza abantu muri bonane mm. sibyo abantu binjire muri bonane bafite confidence uvuga ngo satani warangerageje muri uyu mwaka mm. uri imbere ni umwaka wanjye ukwezi kwa mbere ni kuzansiga ubusa kwa gatatu ni kuzansiga ubusa nurangiza ugira ibintu ubwira imana ubwire umugore uti mata nzakugaburira muri uyu mwaka ubwire ibigo by'ishuri wasebeyeho uta abanyeshuri banjye baziga neza winjire muri confidence imana imana ni umukire kandi irakizi ihindura amateka mm. nawe kuri icanu yawe ubutu uyu mwaka bazazamuka niba mpembwa amadolari ibihumbi bibiri bizaba ibihumbi cumi na bibiri uzamuka ube ngo nanjye ndajya ku rutonde rw'abantu bafite canu bafite imodoka bagendamo amamoto ugenda isuka n'agatebo ku ipera we niba utararongora uvuye ngo uyu mwaka ndarambagiza kandi ndarongora ni uko kwizera kumera kandi iyo udafite ibintu uhanganye nabyo mu kwizera uba wagutakaje muhanganye no kugura ikibanza muhanganye mu kwizera no kugura inzu muhanganye mu kwizera no gukora ubukwe muhanganye mu kwizera no gushaka viza muhanganye mu kwizera no gushinga bizinesi muhanganye mu kwizera no kuvugurura inzu y'ababyeyi muhanganye mu kwizera yo gukura data na mama mu cyaro nkabazana i kigali ni ikihe kintu ugiye guhangana nacyo muri uyu mwaka ngo ngisenyere wowe uri kunkurikira mm. ibyo ni byo bita kwizera Eh, kwizera kudafite ibyo bikora bwo guteka ukarya kwizera byo kwambara ukamangamanga uko nta kwizera guhari kwizera ni ibintu wizeye uri kugundagurana nabyo ndashaka kuba iki ndashaka kugera aha isi ikagukurura nawe ukayisunika ah, abadayimoni bakavuga ngo ntibikunda ukavuga ngo birakunda imbere ugasanga inzira zirafunze ugakubita igikuta kigasenyuka imbere ukumva ijwi rikuvuga ko bidakunda inyuma bigakunda ni uko kwizera dushaka mm. Mm. aposo eh, mbere y'uko dusengera abantu bakabohoka cyangwa bakakira muri uyu mwaka tugiye kujyamo ijambo rimwe ku nkuru yagiye iturendega mu minsi ishize yari yarine gahongayire mu gutwita